النهارده هنوريكم افضل 10 لعب للاجهزه الميته اول لعبه هي Street Fighter ال V اها هو ده شكل اللعبه ممكن يمكنكم لعب هذه اللعبه بلي ب PlayStation او لا PlayStation اللعبه الثانيه Monster Truck Drive سيارات السياره الوحش سواقه السياره الوحش وهذا هو كما ترون شكل السياره وشكل اللعبة اللعبة الثالثة معنا وهي بروجكت اي جي اي اي ام جوين شاهدوا هذا هو شكل اللعبة كما ترون اللعبة الرابعة هي Call of Duty Modern Warfare هذا هو شكلها شاهدوا This belongs to you, son. Let's get to work. كما ترون هذا هو كان شكل هذه اللعبة اللعبة الخامسة كراش تايم 2 هذه الألعاب موجودة تحت في الوصف من هذا الموقع كما ترون لا أفضل لعبة اللعبة, آه، اللعبة السادسة هي ذا ليجند اوف كورة هذه هي اللعبة السابعة السادسة Uh, Looking at the faithful art style of this Legend of Korra game, which comes from reputable developer Platinum, I had high hopes it would make good use of the Avatar The Last Airbender universe and its awesome elemental superpowers. In reality, it's a huge disappointment. This poorly made tie-in can't even stand up as a competent third-person action game, much less something I could recommend to a fan of the show. As you'd expect from a rote video game adaptation, Avatar Korra is immediately routed for water, earth, fire, and air-bending powers and has to reactivate them one at a time. And as you'd expect, combat against generic, palette-swapped enemies is painfully simplistic and takes place in a series of bland, featureless arenas. It's especially bad in the first few hours of its approximate. وهذه اللعبة لا يمكن لعبها فقط إلا بالبلاي ستيشن ندخل على اللعبة السابعة دارك سولز ثلاثة هذا هو شكله It is called Lottery, Lords of Cinder Can. In venturing north, the pilgrims discover the truth كبير لعبة رينيا واللعبة الفائدة تشتغل فقط على اكس بي بلاي ستيشن 5 بلاي ستيشن 4 اللعبة السابعة تشتغل فقط على بلاي ستيشن 4 اكس بي بي سي وهذه هي اللعبة الثامنة هذه كانت اللعبة الثامنة ندخل على اللعبة التاسعة قبل الأخيرة هي ديسترويت ديسترويد واللعبة التاسعة هي ديستروشنز Mm-hmm. خلاصة اللعبة التاسعة هو أنه يجب أن تفعلوا كما اختاروا واللعبة العاشرة هي on basis خلاصة هذه اللعبة أنه في هذه اللعبة لديكم قوة خارقة مثل هذه النار والأرض والكهرباء والتحكم بالعناصر الحديد وهذا كان هذا الفيديو يا أصدقائي أرجو ال like. الاشتراك ولا تنسى تفعيل الجرس وأراكم في فيديو جديد مرة أخرى وهذا يا أصدقائي كان نهاية الفيديو ولا تنسوا like واشتراك وتفعيل الجرس إلى اللقاء أراكم في فيديو جديد مع يومياتي يا محمد وداعا